eh ambe ambe ambe. Kan pian pian ambe. Ambe ambe ambe. Oke. Ah, ah. Tidak usah malu Ambil no, ambil, ambil, ambil. Asal hit. Gitu. Hey. Supaya untungnya tak bayar ya lo eh, biasa biasa satu anu bagian itu bis kalau mau habis sama itu boleh berapa itu 600 ya eh? satu juta hmm dua juta eh subhanallah dua juta eh mantap Pian, pian, ambe. Ambe, ambe, ambe. Oke. Biar cuma ini yang boleh kita kasih.

Epa, Yo, apa kasih. ini ini yang manis ini yang manis Mantap. Mantap. Oke, makasih Mas. Mantap, mantap. Banyak. Semoga bertambah rezeki. Amin. Mantap. Eh, Om, eh. Mantap. Ayo makan, makan, makan makan. Eh, ah. eh, oke, okay, sama-sama.